Мама украинка, да? Ну, я сам с Луганска, поэтому... Угу. Отец а. русский, мама украинка. А где проживаешь? В Луганске. В Луганске, да? Родители на данный момент в Москве. Родители в Москве. А когда выехали? Ну, в 19 году. А почему? Ну, переехали туда работать и там остались. Хуже было в Луганске, да? Ну, в Луганске сейчас э, как-то не очень. Ну, ну если в 19 то уже было не очень, да? Ну, как оно по нарастающей. После 14-го город восстанавливался, угу. и в Москве получше. А какого года рождения? 99-го. Мама 76-го. Тебе сколько лет? 20? 23. 23, да? А, а мама какого? 76-го. 76-го. У нас небольшая разница с матерью э, твоей. А, а, родился в Луганске, да? Да. А как, э, то есть попал в незаконное формирование так, так называемой ЛНР, да? Ну да, стопроцентная мобилизация. И на остановке прямо военная комендатура. Переодевали и все, вывозят. Тебя силы забрали с остановки или как? Ну, как, не по своему прям желанию. А как это все происходило? Ну, то есть мы на остановку идем, и, получается, подъезжает маршрутка, я вижу, разворачиваюсь и смотрю, друга уже пакуют. Mm. Говорят, ну, я подошел, они говорят, все, за, заходи, проедемся в военкомат. Я, то есть, э, ну, говорю, как так, типа, ну, мы шли своими делами. Говорят, нет-нет, надо проехаться, все, ну, там, как бы пять вооруженных человек, и Садишься, мы проехались по городу, еще 30 человек нас собирали таких-то. И отвезли нас все там. Оттуда уже как бы не сбежишь. Угу. А если бы сопротивлялся, забрали бы силы? Я думаю, да. Через полицию просто. Или либо через подвал, как потом говорили. Угу. А чем занимался в Луганске? Да я приехал с Москвы паспорта поделать. Российский паспорт сделать. Под новогодние праздники как раз и бабушкиной на Новый год, и паспорта сделать. А в Москве чем занимался? Ну, столером. Работал там, да? Да, мебельный заказ. На заработки ездил, да? Ну, да, к отцу. А после школы учился где-то? Ну, да, в университете на финансиста. Э, в Луганске. В Луганске, да? да. окончил? Да. Не, ну, не до конца. Не до конца. Э, ушел. Э, а когда мобилизировали? 23 20... февраля. 23 февраля, да? да? И в плен когда попал? 6 сентября. 8, 8. Почти год. Да, 6, а какая... Ну, полгода. М? Полгода полгода. А какая должность? Рядовой. Э, войск? Стрелок. Стрелок, так называемый ЛНР. А где воевал, где стоял? Ну, под Харьковом. Балаклея, а потом э, как бы Волчий Яр всего. Угу. А Балаклею брали? Нет, мы зашли, там уже россияне стояли. То есть россияне брали, а вы как бы ну, удерживать ну, должны были? Ну, как бы да. Нас привезли там под обстрелами, потом распределили по селам. Угу. Стрелял? В кого? Ну, вообще да. Стрелял, да? Ну, у нас по 15 патронов вывели пострелять. Ну, <laughs> не, я, я не про полигон, я вообще, типа, как бы участие в боевых столкновениях брал. У нас прямых боевых ну, не было таких. То есть вот. Балаклеев все время стоял, да? Не, ну первые 10 дней мы там побыли, нас градами накрыло, и нас туда увезли сразу. Угу. А как взяли плен? 6 э, числа началось наступление, угу. и, получается, как был приказ отступать, и короче, пока хаотичная стрельба велась, я из, ну, из укрытия вылез, э, мои уже уехали. И два дня я ну, выходил, выходил и не вышел. Вышел на бойцов ЗСУ. И попал в плен, да? mm Без ранений, без ничего. Ну, да. Это же удача, что мы с тобой разговариваем сейчас, правда? Ну, ну конечно. А вот родители э, как вообще отнеслись к тому, что тебя забрали? Куда именно? В плен? Нет, <laughs> ну, плен мобилизировали. Ну как, не, ну, не положительно, так сказать. Они, они в Москве уже были, да? Ну да, я от них приехал. Я поехал на новогодние праздники, говорю, и сделать сразу российский паспорт, потому что у меня там была уже идея прописаться, и у них, и, ну, как бы я там планировал уже оставаться. Угу. И я приехал, в а полку... Э, ты украинского паспорта не брал, правильно я понимаю? Ну, делал. Делал? Да, в пятнадцатом году. В пятнадцатом году, да? А где делал? В, в Харькове. В Харькове выезжал? Ну, да, я ездил в Киев, из Киева поехал в Харьков ездил к тете, получается, а там нужно присутствие матери, 16 лет. Угу. И я поехал в Харьков, и мать приезжала в Харьков. А кроме э, украинского у тебя еще какой есть? ЛНРовский. ЛНРовский, да? Ну, русский не успел забрать. А у меня вопрос. Вот ты в 15 году ездил делать украинский паспорт, а для чего он тебе был нужен был? Ну, как существовать, как личность, как гражданин. Да, но ну, у меня в другом вопрос, да, то есть я правильно понимаю, вот э, э все-таки, ну, там, ты в Украине родился, да, в Украине родился, рос и так дальше. Вот там э, в 13-14 были кадры, что там некоторые люди там жгли украинские паспорта и так далее. Э, ну, то есть он тебе нужен был, он для тебя важен? Не, ну как, ну я могу дальше пойти. Я в 17 году ездил в Киев получать права, то есть именно украинские. Ну, то есть у меня все как бы семьи адекватные и ну, никто там не участвовал ни в Майданах, ни в каких этих. То есть я получал и права, и тут ездил, и все. И... А родители поддержали вот э, ну, тогда, когда был референдум, или они ну, не ходили? Не было никого. А вот вообще какие настроения в семье были? По поводу войны? Да. Ну, ну меня как бы разнесло про бабушкину квартиру, и все, ну, все выезжали. Я выезжал в Одессу в 14 году, вот, бабушка в Харьков. И то есть, получается, а родители остались там, не успели уехать. А бабушка где сейчас? Да, ну, в Луганске. В Луганске, вернулась в Луганск, да? Бабушка, да. То есть у тебя как бы вся родня, э, ну, как бы в Луганске, да? Ну, почти, да. Ну, а вы между собой это обговаривали и так далее, вот эти все, э, ну, вещи? Да ну как, ну я маленький был, я в шоке был, ну как маленький, 15 лет. Война началась, э, все непонятно, кто там в Россию бешенство оформлял, там дядя, например угу. кто в Украину поехал. А вот, э, ну, то, то есть ты ездил там Киев, Харьков и так далее, но как бы Россия для вас ближе, да, вот как бы ментально? Ну да. Правильно я понимаю? Поэтому вы выбрали как бы Россию? Там было так, что у кого где родственники были, тот туда и уезжал. А вот ты кем себя чувствуешь? Вот? Я? Да. Я не могу понять. Ну, наверное, украинцем родился в Украине. Но с тем, как я сейчас в плену и всю жизнь под обстрелами, может быть, и россиянин, я не знаю. Почему? М? Почему? ну, как бы Родина мне дала только всю эту войну, по сути. Э, ты говоришь о Украине? Ну, вот, э, вообще по месте, где я родился, в городе Луганске. Ты считаешь, что это Родина дала тебе? Ну, не знаю, сейчас видите политические всякие, это либо Россия, либо Украина. Но по факту это было всегда Украина. Ну смотри, ну ты, ты же понимаешь, например, например, как бы если это говорить, то кто напал? Ну, тут уже, говорю, это политика, тут можно вечно об этом говорить. Ты не хочешь об этом говорить, потому что боишься или ну, ты не ну, понимаешь? Ну, как бы мы не придем ни к чему, но сколько это бесполезно, мне кажется. Не, ну можно поговорить, ну, как, как вы считаете нужным. Ну, то есть ты же, ты же сам понимаешь, мы там, я ни к чему не, как бы не склоняю ничего. Ну, то есть <coughs> ты говоришь, что Родина тебе ничего не дала, как бы кроме войны, да, ты как бы обвиняешь Украину. И в то же Я время... никого не обвиняю. Не, и в то же время как бы, ну, ты обвиняешь Украину, и э, с другой стороны это можно как-то как бы рассчитать, что как бы выгораживаешь как бы Россию. Но Россия Нет, там... я никто ни в той стороне не определюсь, потому что я говорю, я полжизни ездил в Украину, сейчас я полжизни езжу в Россию, работаю. То есть, и как бы, кем я себя считаю, полжизни как бы ездил в Украину, полжизни ездил в Россию. Паспорт у тебя остался украинский, правда? И по писал заявление. Э, заграничное тоже делал, да? Нет. Украинского не делал, заграничного. А вот смотри, вот просто чтобы мне понять, ты учился в университете, да, уже, то есть ты как бы, э, это было не подконтрольная территория и так далее. Что там да. преподавали вообще, что говорили о Украине? Да, был у меня преподаватель по истории, он там даже книгу свою написал, короче, про войну, но я не брал, ничего. Угу. Были и такие, что там, ну, как бы пишут даже книги. Но ну, вообще, вот что говорят, да, то есть ты уже генерация, которая, грубо говоря, э, как бы росла в новых реалиях, да, не подконтрольной территории. Ну, ты школу почти. там закончил уже, когда было так называемое... Ну, я а, вернулся в девятый класс, да. Да, в девятый класс, потом ты пошел в университет, вот что, как бы говорят, о чем? в университете. Да. Я там изучал высшую математику, макроэкономику. Там таких. Ну, все-таки исторически какие-то общеобразовательные предметы тоже должны были быть? Ну, не до 11 класса, на первом курсе уже их нет. Угу. Вот ты говоришь, что ты не знаешь, кем себя чувствуешь, да? Вот, ну. э ну, мы говорим о паспорте, да, но все-таки у людей что-то как бы в голове ну, есть. У меня три паспорта, как я <laughs> себя могу чувствовать? Да, но все-таки вот, например, там много стран, они имеют как бы двойное гражданство и так далее. Вот внутренне кем ты себя чувствуешь, да, вот даже если у меня там будет, грубо говоря, какой-то там, ну, не знаю, вот э, там, у меня бабушка полька, да, ну, то есть она ну. чистокровная, да, у меня, по мне типа польская кровь, я чувствую себя украинцем. Да, я здесь вырос, эта страна мне много дала, я ей благодарен и так далее, хотя учился я там ну, в другой стране и так далее, но я себя чувствую украинцем. Не, ну, в плане я то... понимаю язык польский, я могу ним разговаривать. Ну, я понял, о чем я. Да, вот я себя чувствую украинцем. Нет, ну я до определенного момента тоже себя чувствовал украинцем, но сейчас в связи с тем, что я в плену на Украине, как я себя могу чувствовать украинцем? Это... Не, смотри, жить в России... Смотри, и... это не меняет ничего. В плену, не в плену. Понимаешь, о чем я говорю? ну, в связи с новыми реалиями, наверное, ближе к, к России, потому что как, как ну, у меня вся жизнь будет теперь ассоциироваться с Россией. В Евросоюз я не выйду, меня там депортируют обратно в Украину и посадят. Как такое может быть? То есть ты себя чувствуешь больше... Э, ну, я не чувствую ни, ни этого вот патриотизма, может, какого-то, я не знаю. Ни в одну, ни в другую сторону. Mm-hmm. У меня ну, нет этого. У нас, может, поколение такое, я не знаю. Хочешь и... что-то сказать украинцам? Украинцам? Своим соотечественным, фактически. Ну, мне очень жаль, что так получилось с нашими территориями. И вообще вся эта война, очень много погибших. Я очень ну, сожалею тем семьям, чьи дома разрушены, чьи сыновья и дети, отцы погибшие. россиянам? Ну, чтобы только они прекратили это полномасштабную, ну как, спецоперацию, чтобы они прекратили эту спецоперацию. Да вообще желал бы, чтобы все уже нашли какой-то общий какой-то, не знаю, знаменатель, и все это поскорее закончилось.